Selamat datang di Desa Blangru, Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara. Di Desa Blangru, terdapat beberapa potensi mulai dari budidaya udang, ikan, dan baru-baru ini juga terdapat ternak ayam broiler yang merupakan sebuah usaha yang bekerja sama antara masyarakat dengan PT Pokpan. Pemanfaatan kotoran ayam broiler sebagai pengganti pupuk dalam pengolahan tambak, sehingga dengan adanya pemanfaatan kotoran ayam tersebut dapat menjaga kebersihan kandang dan populasi lalat pun dapat berkurang. Usaha budidaya ayam broiler memang dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan besar, mencapai puluhan juta setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Razi, Desi, Kampung Lahir, Kecamatan Papua Barat, Kabupaten Aceh Utara. Nah, kami berpotensi dengan tambak udang dan ikan. Selain daripada itu, juga ada berpotensi dengan adanya bangunan yaitu merupakan kandang ayam potong. Dengan adanya kandang tersebut, di desa kami dapat menyerap beberapa pekerja yang sehingga dengan keberadaan kandang ayam tersebut jadi dapat membantu perekonomian masyarakat. Cuma resiko daripada ayam tersebut kadang-kadang manakala waktu musim hujan atau kandang kurang bagus atau kurang bersih dapat menyebabkan jadi apa lalat semacam lalat lalat sehingga mengganggu ya, makanan masyarakat karena lalat tersebut pergi waktu sesudah panen terbang daripada tempat tersebut sehingga lalat tersebut mencari makan di warung-warung dan di rumah-rumah warga kami mau solusi baik dari tim inovasi ataupun daripada pihak terkait eh, daripada dinas terkait bagaimana cara mengatasi untuk tidak terjadi yang bisa bilang lalat tersebut itu saja dari kami. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahidudin, pemilik kandang di Kampung Langhe, Kabupaten Aceh Utara. Usaha sejak dari tahun 2017. Penghasilan saya per bulan hampir mencapai 30 juta pemasaran ayam sampai ke Takengon Medan harapan kedepannya untuk memajukan ekonomi masyarakat di sekeliling lapangan kerja untuk warga sekitar sehingga angka pengangguran berkurang kerjasama dengan perusahaan PT Pokpang modal yang dibutuhkan pertama 250 juta untuk kandang beli aksesoris uh, tempat pakan tempat air. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, berpuhnya anak-anak muda yang menganggur nabut kelihatan kegiatan dalam usahanya dapat membantu masyarakat ya. kadang-kadang dalam tiga panen tumpeng betul tumpeng jadi ada masyarakat tapi dengan nganggur ah mohoja ah setiap muat nah lah baju-baju lepo Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara.